Więc usiądź wygodnie, nogi są skrzyżowane, dłonie w mudrze opierają się o nogi. Wyprostuj kręgosłup i plecy i zamknij miękko oczy. Od tego się wszystko zaczyna, od zamknięcia oczu. I poczuj swoje ciało, Zrób wszystkie niezbędne poprawki, przygotowania, tak żeby pozycja była wygodna, stabilna, żeby, e, żebyś mogła, żebyś mógł nie poruszać się e, w czasie tej medytacji. No i poczuj całe swoje ciało, poczuj całe ciało ze zamkniętymi oczami, Poczuj plecy i kręgosłup. Wyprostuj plecy. Szyja jest przedłużeniem kręgosłupa. Poczuj swoje barki i bardzo delikatnie, takim subtelnym ruchem przenieś leciutko, dosłownie 2 mm barki do tyłu, otwórz klatkę piersiową. Poczuj też mostek i leciutko wyciągnij mostek do przodu i do góry. Szyja jest prosta, głowa jest w centrum. Barki są rozluźnione. No, oddech spokojny i miękki naturalny, spontaniczny. No i daj sobie chwilkę czasu, żeby się ułożyć w tej pozycji, żeby się w niej osadzić, no, żeby ją poczuć. No cały czas utrzymuj oczy zamknięte. Teraz przenieś uważność na swoje nogi. Poczuj, jak nogi skrzyżowane tworzą kształt trójkąta razem z biodrami. Poczuj, wyszukaj ten, ta, ten kształt trójkąta, który tworzą Twoje zgięte nogi. Poczuj biodra, pośladki, które opierają się o podłoże, o poduszkę, o koc, I poczuj też podbrzusze, rozluźnij podbrzusze. Plecy, pamiętaj, cały czas są wyprostowane. Klatka piersiowa otwarta. I poczuj dłonie, i poczuj dłonie w mudrze. I poczuj, jak dłonie opierają się o nogi. Może poczujesz ciepło w dłoniach. I poczuj te subtelne, niewielkie przestrzenie, gdzie Palce stykają się ze sobą, zwłaszcza palec wskazujący i kciuk, bo czuj tą przestrzeń, gdzie opuszkami stykają się te dwa palce. I poczuj też swój oddech w ciele. Oddech jest naturalny, miękki, przechodzi miękko od wdechu do wydechu ale bez, bez Twojej kontroli. I poczuj całe swoje ciało za zamkniętymi oczami. Całe ciało od stóp do głów. Od koniuszków palców stóp aż do czubka głowy. No a teraz Wyobraź sobie, zwizualizuj przód swojego ciała. Oczy są cały czas zamknięte. Wyobraź sobie przód swojego ciała. Dla ułatwienia możesz sobie wyobrazić, że masz przed sobą lustro i przednia część Twojego ciała odbija się w tym lustrze. Widzisz swoje przednie odbicie, zobacz cały przód swojego ciała. Zwizualizuj go. Wyobraź sobie. Twarz, oczy zamknięte, tors i nogi. No a teraz prawa strona ciała. No, zwizualizuj prawą stronę ciała, prawy profil, włosy, prawy bark, prawa noga. na no teraz tył ciała. No, zwizualizuj tył swojego ciała, całą tylnią stronę, pośladki, plecy, tył głowy, kark. No teraz lewa strona. Zobacz swoje ciało z lewej strony. Zobacz lewą stronę ciała. A teraz zobacz swoje ciało od góry, z lotu ptaka. No, zobacz swoje ciało z góry. No, ok, i zostaw już tą wizję. Poczuj ponownie całe swoje ciało. Poczuj stabilność w ciele. I no teraz wyobraź sobie swoje ciało jako drzewo. Wyobraź sobie, poczuj swoje ciało jako drzewo. Poczuj nogi, stopy i biodra jako korzenie tego drzewa. Zwizualizuj nogi i biodra jako korzenie tego drzewa, które opierają się, wchodzą do ziemi, rosną do ziemi, są stabilne, ukorzenione. Nogi jako korzenie tego drzewa i biodra również. Zobacz to, poczuj to za zamkniętymi oczami. No a teraz poczuj swój brzuch i korpus i plecy, kręgosłup i wyobraź sobie tą przestrzeń ciała jako pień tego drzewa. Zobacz, jak ten pień, zwizualizuj, jak ten pień wyrasta do góry od bioder, od korzeni Twojego drzewa, Pień, który jest stabilny, prosty, nieruchomy. Plecy, klatka piersiowa, brzuch, korpus jako pień drzewa. No teraz barki, ramiona i głowa. I poczuj je jako koronę tego drzewa. Barki i głowa jako korona tego drzewa, która idzie do góry, do nieba, rośnie, do gwiazd, do słońca, do księżyca. Głowa i barki jako korona tego drzewa otwarta na wszystkie cztery strony świata. Ramiona, barki jako gałęzie. Poczuj całe swoje ciało jako drzewo. Mm, poczuj tą stabilność, ten spokój, jakie daje ta wizualizacja. Drzewo jest z pozoru nieruchome, ale w środku żyje, soki krążą, w gałęziach szumi wiatr. Poczuj to osadzenie, tą stabilność tej wizji, tego poczucia ciała jako drzewo. No okej, okay, zostaw już tą wizję, tą wizualizację utrzymuj nadal oczy zamknięte. Poczuj swoje ciało, poczuj jak nogi i biodra opierają się o, o podłoże. No, przypomnij sobie, gdzie jesteś. Zwizualizuj za zamkniętymi oczami pokój, wnętrze, w którym się znajdujesz, może jesteś gdzieś na zewnątrz. No, przywołaj w myślach otoczenie, wygląd otoczenia. A teraz dźwięki, przenieś uwagę na dźwięki, na dźwięki, które się pojawiają wokół Ciebie, I bardzo, bardzo powoli, bez gwałtownych ruchów, możesz zacząć już lekko poruszać palcami, dłońmi. Utrzymuj jeszcze oczy zamknięte. Leciutko możesz barkami poruszać, jeśli potrzebujesz, ale wszystko miękko, płynne ruchy. I złóż teraz dłonie i potrzyj je o siebie, i nałóż takie ciepłe dłonie na zamknięte oczy, na twarz. Poczuj ciepło z dłoni, które promieniuje na twarz. I jeszcze raz potrzyj dłonie i nałóż takie ciepłe dłonie na zamknięte oczy.